I mój wolny czas dzięki temu został z korzyścią dla mojego zdrowia fizycznego i psychicznego bardzo dobrze zagospodarowany. Poznałam wspaniałych ludzi, również uczestniczyli w zajęciach, ale też wspaniałych prowadzących zajęcia i organizujących je. Największą sympatią darzę pana Michała, który prowadzi nordic walking i gimnastykę.